ఎస్బిసిఎంఎస్ సూకుయిపల్లి ఆంధ్ర పాచాడి జంగల్పాడు రనుకు సరి జీసుక్రిస్టు నాడో అబ్బుగోలే ಸಿಂಕಿನ್ರಾಲೆ ಮೊಯಿಂಬಿನ ಆಸನ್ ವ ತಮ್ನೆ ಕನೇನನ್ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತರ ಮಂಗ್ಬಾಬೆನ್ ಅಬಡೋಲಾಯ್ ಕಿಂಕಿನ್ ಅನಮ್ಡುಂ ಭೋಜನ್ ಜಿ ಯಂಗ್ಲೆನ್ ಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೋಮಾಂಗೋ ದೋ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗೋಮಾಂಗೋ Kinkin idol mar do sarram timar Nyanang mar Junas Gomango Kinkin maranji Nyanang mar Junas Gomango do Dharma Gomango Music director Mr. Abi Audio Recording Center Guda Guddi Kinkin anubhumeng maranji Jangkalapadu Randuku Bunyang Tonananji bar Dangda Dangliji Bate Dele Kinkin sanatri idol mar सुकोई एरिया फास्टर अठारह सौ नागलम्बे नासन फोन नंबर ले Nine eight double six two Bar okay. Seven six seven five zero nine seven four two zero. Good to Ben. Alim to Ben. ji razale nasemba jaba bonang ji jisule nasimba jaba tonang ji razale nasimba manonyan batirai ba jisule nasingkin raba anedika batirai ba razale naling sinai ba jaba bonang ji le na simba jaba tananji raja le na simba jaba bonangji Ji na simba raja na simba Ami tu bonan an len ti ai ten bo tin te ani namang leng dit ten la era ni dan aman rena nyang te Itu nganodaran ti yem lela ami tu alentiyaitin butinti anin amang lindirtin la irajidan aman rinan nyakte daina kinan manoin kinan sanisin kinan nakimba aninado kudum den maile abo sarangli hasimba sababu nyanji jisule nasimba dapat nanti राजाले नसेवा जाबा बोनाङजी जिसुले नसिबा जाबा तोनाङजी राजाले नसिबा bintu maranjira rabinasa jisule orar bajiraite anina manglinga derembede anablo alenyang tab Jaba bonanji, jisule na simba Jaba tonanji, rajale na simba Jaba bonanji, jisule na simba Jaba tonanji, rajale na simba Mano ಸುಲೆ ನಸಿಂಬ ಜಬ ತೋ ನಂಜಿ ರಾಜಾಲೆ ನಸಿಂಬ